Og der er jo mange ting generelt. Altså jeg tænkte, at nu har jeg et kreativt fag, billedkunst, og jeg tænkte, det var rigtig fedt at komme ud og kunne lidt mere end, øh, end bare at finde malinger lige frem. Øh, det var rigtig fedt at få børnene med ind over for eksempel sådan noget som laserkold, altså små simple ting i dem. Så de også får en, en fornemmelse for, den, hvordan arbejdsprocessen den fungerer helt fra at sidde og tegne nogle ting i, i hånden til det rent faktisk ende med at blive et produkt. Øhm, det var rigtig godt i forhold til at få trænet den innovative del. Det tror jeg ville være skide godt. Mm. Og mhm. det vil man jo kunne bruge generelt ligegyldigt, hvilket fag man har. Mm. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der kommer herop og bliver sat ind i det, og ikke vil have lyst til at bruge det.